kumitači bokenom, kad jedan i drugi partner imaju boken. I početna pozicija je, znači, malo ovamo, početna pozicija je ova i sada se vratimo tri koraka unazad. I onda prilazimo tri koraka unaprijed i nešto radimo. E sad, probat ćete kretanje sa bukenom. Znači, jedan način je da se krećem cugijaši. Koliko pomerim prednju, toliko pomerim zadnju. Znači, u ovoj poziciji probat ćete ovako, kako stojite, prednja pa za zadnja, prednja, zadnja, prednja, zadnja, prednja, zadnja. Isto tako se i vratite. Zadnja, prednja, zadnja, prednja zadnja prednost, zadnja prednja. Ne menjajući gornju formu trovu. Znači još jednom, odavde, prednja, zadnja, prednja, zadnja, prednja, zadnja. Zadnja, prednja, zadnja, prednja, zadnja, prednja. Usmerenje kroz bokem daleko tamo i to opravite znači ovako. promet. se krećete tako što krenete prednjom nogom, pa za njom povučete zadnju, ili krenete zadnjom, pa za njom povučete prednju. Međutim, sad ćete probati, e, znači ovo je sad ćete probati da krenete zadnjom, ovo je ajumijaši, pa iskorak, ajumijaši, iskorak, zadnja, prednja, onda prednja, zadnja, prednja, dalje, te ja stalno idem po liniji zadnja, prednja, zadnja. I ne menjam formu kruga, znači još jednom. Zadnja, prednja, zadnja, prednja, prednja, zadnja, prednja, zadnja. A pa to onda izgleda ovako. Znači, i dalje ne menjam formu trovu. Probajte. Da se udaljite i da se približete e, krećući se sugijaši, a onda ćete probati da se udaljite i da se približite krećući se alimijaši. Znači, počinjete iz ove pozicije. Jedan, 3. Znači kada idete unazad, kreće zadnja noga, 1, 2, 3. Kada idete unaprijed, kreće prednja noga, 1, 2, 3. Znači još jednom gledajte. i dođete do početku poziciju. Probajte. kretanja, znači, sada ide prednja, pa se ukrsti preko zadnje, pa zadnja, prednja, zadnja, prednja, zadnja. Pa kad se vraćate, zadnja, prednja, zadnja, prednja, zadnja, jedna. Znači još jednom, kada idete unazad, a i umijaši, prednja, zadnja, prednja, zadnja, prednja, zadnja. Kada idete unapred, zadnja, prednja, zadnja, prednja, zadnja, prednja. Sve vreme morate da zadržite formu trougla, znači bolji deo tela se ne pomera, znači nema ovako, nije to, to je nešto drugo. Znači, ne menjate poziciju tela i e, stalno morate da imate usmjerenje kroz boken i kroz partnera. Tako da, taj način kretanje izgleda ovako. Probably.